हेलो कौन भाई यार मैं कलुआ कलुआ हाँ हाँ कलुआ हाँ बोलो भाई मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ उस पर व्यू ही नहीं आते हाँ तो वीडियो अच्छी बनाओ ना यार यार वीडियो तो अच्छी बनाता हूँ पर व्यू ही नहीं आते यार अच्छा ये बता तुम्हारा सी कितना है भाई फाइव परसेंट फाइव परसेंट हाँ हाँ फाइव परसेंट तो यार अपनी सी बढ़ाना जितना तेरा सी हाई रहेगा उतना ही तो व्यू आएंगे भाई अब तो तू ही बता दे ये सी कैसे बढ़ाए भाई यार ये सी क्या होता है यार अब तू कौन है यार मेरा नाम है टेलू अच्छा रुक जा बताता हूँ सी का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रो रेट इसे तुम सिंपल तरीका से समझो जैसे तुम अपनी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया और उस वीडियो को यूट्यूब ने सौ लोगों को दिखाया तो जो सौ है वो इम्प्रेशन होगा मतलब तुम्हारा इम्प्रेशन होगा सौ और सौ लोगों में से अगर दस लोग उस पर क्लिक करते हैं तो तुम्हारा सी होगा टेन परसेंट और जितना ज्यादा क्लिक आएंगे उतना ही इम्प्रेशन यानी यूट्यूब लोगों के पास ज्यादा भेजेगा और तुम्हारी वीडियो पे व्यू की बारिश होगी समझे भाई हाँ हाँ भाई समझ गया तो गाइज इस वीडियो में हम और आप ये जानने वाले हैं कि ऐसा क्या करने से हमारा सी बढ़ने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के सी काफी बढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मेरा सी तुम देख लो भाई मेरे सारे वीडियो का सी ग्यारह परसेंट से तो ज्यादा ही होते हैं और किसी किसी वीडियो का सी तो बीस परसेंट ऐसी पच्चीस परसेंट है और उसपे व्यू भी काफी ज्यादा है सो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ फाइव ऐसे स्टेप बताऊंगा जिससे तुम्हारे सी काफी बढ़ने वाले हैं so let's begin tips number one simple and easy thumbnail मतलब ऐसा थंबनेल बनाओ जिसे देखते ही ये पता चल जाए कि वीडियो में होने क्या वाला है जितना ही थंबनेल सिंपल होगा उतना ही बेस्ट होगा तुम मेरी ये वाली थंबनेल देख लो जिसकी सी टी आर बीस परसेंट है और इसमें रेक फोटो की ऑडियो को फाइल मैनेजर में कैसे सेव करनी है वो मैंने बताया है क्यूँकी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इस ऐप में तो मैंने इसे सोल्व करके बताया है देख सकते हैं मैंने एक आईकोन लिया और यहाँ पे फाइल मैनेजर का भी ऑप्शन ला दिया ये थंबनेल काफी यूनिक मैंने बनाया था और इस पे सी काफी हाई था जिससे मेरे इस पे टू के व्यू होने वाला वाले हैं जिससे इस पे काफी ज्यादा व्यू आए हैं तो तुम भी कुछ दिमाग लगाओ और डेफिनेटली तुम्हारा सीटीआर हाई होगा भाई मैं एक एग्जांपल दूं? हाँ भाई दो भाई ये थंबनेल को देखो इन्हें देखते ही ये पता चल रहा है कि वीडियो में होने क्या वाला है जैसे ये भाभी की जवानी भाई ऐसे थंबनेल में देखते ही पता चल जाता है वीडियो में होने क्या वाला है साले तू मेरा चैनल डिलीट कराएगा क्या जल्दी हटा बुरा लगता है भाई आप टिप नंबर दो यूज एक्ट्रेक्टिव बैकग्राउंड अब यार थंबनेल में जो बैकग्राउंड है उसमें तुम एक्ट्रेक्ट्रिक कलर को यूज कर सकते हो या एक्ट्रेक्ट्रिक बैकग्राउंड को भी यूज कर सकते हो जिससे लोग तुम्हारे थंबनेल पर अट्रैक्ट होंगे और उस पर क्लिक भी कर देंगे अब अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि एक्ट्रेक्टिव कलर क्या होते हैं तो तुम गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हो tip number three use bold and simple font अब मान लो कि एट्रेक्टिव कलर को यूज कर लोगे और यूज करके लोगों का ध्यान जब थंबनेल पर आएगा तो सबसे पहले उस पे जो लिखा हुआ रहता है उस पे लोगों का ध्यान जाएगा सो जितना तुम बोल्ड एंड सिंपल फॉन्ट को यूज करोगे उतना ही लोग उस टेक्स्ट को पढ़ पाएंगे और अगर तुम्हें बोल्ड फॉन्ट चाहिए तो तुम गूगल करके पता कर सकते हो की कौन कौन से बोल्ड फॉन्ट होते हैं और अगर तुम ऐसा फॉन्ट को यूज करोगे तो लोग तो यही बोलेंगे ये क्या है ये तो टट्टी है tip number four use attractive face मतलब अगर तुम फेस कैम वीडियो बनाते हो तो तुम कुछ ऐसा क्रेजी रिएक्शन फोटो को अपने थंबनेल में यूज कर सकते हो अगर तुम वॉइस ओवर वीडियो को बनाते हो तो तुम ऐसे इमोजी को यूज कर सकते हो और तुम अपने थंबनेल से लोगों को कनेक्ट कर पाओगे भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि सन्नी लिवनी और पिया खलीफा फोटो यूज करूँ इस पे लोग काफी क्लिक करने वाले है यार तू कभी नहीं सुधरेगा यूज कर फोटो कोई बात नहीं इन जैसे महान लेडीजों की फोटो तुम यूज करोगे तो कमेंट बॉक्स में खाली तुम्हें गाली ही मिलने वाली है tip number five short and catchy title भाई लोग सबसे पहले आपके थंबनेल को देखते हैं थंबनेल के बाद लोग टाइटल को देखते हैं और अगर तुम अपना टाइटल सही तरीके से नहीं लिखते हो तो सारा मेहनत बर्बाद होने वाला है तो अपनी टाइटल को शॉर्ट रखना है और उसमें कुछ इमोजी भी यूज करना है जिससे टाइटल भी काफी एट्रेक्टिव लगेगा और ट्राई करो की ऐसे ग्रांटेड इजी ऐसे वर्ड को यूज करो ब्राइकेट देकर जिससे लोगो को लगेगा बंदा गारंटी दे रहा है या इसके लिए काफी इजी है ये और टाइटल और थमनेल दोनों मैच होनी चाहिए ऐसा नहीं कि टाइटल कुछ और कह रहा है और थंबनेल कुछ और तो यही थी कुछ टिप्स यूज करो हंड्रेड परसेंट आपकी सी बढ़ेंगे सो so, इस वीडियो को बनाने में तो काफी मेहनत लगी है तो लाइक कर देना यार सो so, अगर तुम चाहते हो की हाई सी टी कैसे बनाते हैं उस पर भी मैं एक वीडियो लाऊ तो तुम कमेंट करो थमनेल वैसे मैंने वीडियो में कुछ अलग ही ट्राई किया है तो कमेंट करके जरूर बताना की तुमको ये फनी फनी वीडियो कैसा लगा है जो मैं कुछ नया ट्राई किया हूँ माँ माँ ये दुनिया बहुत बुरी है माँ लोग यहाँ पे वीडियो भी देख लेते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते माँ भाई अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना रोहित कोई गाना चला यार